ξεράσουν από το φαγητό μου Ό,τι είχες μέχρι τώρα είναι πια δικό μου Άλλο να σε αδερφός κι άλλο να σου μπρο μου Κάνω φίλο τον χειρότερο εχθρό μου Γίνομαι θεός μια βδομάδα Κι ανάβουνε στον πόη μου λαμπάδα είναι μικρή να με χωρέσει η Ελλάδα Μόνο σαν μονάδα, ζω για την ομάδα Τη ζωή μου πονταρά στο σάρι Θέλω χάρη, τρίβω το λιχνάρι Στο μαρανέλο τρέχω σαν έσκασα από τον Άρη Την ωραία Ελένη τους κλέβω σαν το πάρι Ξεθάβω τα κομμάτια μου μέσα από το σιρτάρι Ξέρω τι κάνω, έχω πάντα ένα πλάνο Τζογάρω και ρισκάρω στον 90 να σκοράρω Πάντα στο τέλος κερδίζω ποτέ δεν χάνω Τα ρέστα μου ποντάρω πίσω όλα να τα πάρω Σας θα τους κράσουνε, με σχολιάσουνε Είμαστε αυτοί που είμαστε και δεν αλλάζουμε Σα στάσουνε και μας θαυμάσουνε Με προμοτάρουν μέσα με το χι με ανεβάσουνε Hai finito, sai quei bro, faccio fuoco Io sono il padrino dentro questo gioco Questo rap è cosa nostra, capito? Se ti metti contro noi sei finito Finito, finito Se ti metti contro noi sei finito Finito, finito Tutto inizia adesso anche se tu sei già finito Con è finito frate, non sei stupido Che mi superi nel flow, mm ne dubito Tanti vorrebbero spaccare come me manada Ho il suono della strada che colpisce subito Non è la mala nell'Italia col vero problema C'è un tinto come un'immagine sopra una tela Te la raccontano e tu caschi nella ragnatela La vera mafia è quello stato con il tuo sistema eh, Per quello già da tempo ho detto basta Già da tempo il tempo adesso passa La mia voce viaggia nella massa Non a caso esce da questa cassa Voglio ribaltare questa messa Per fare svegliare tutti quelli che alla faccia non ce l'hanno messa Yeah! Porto il fuoco nella caglia con parole grezze Niente mazzate d'ora in poi, solo carezze Niente cazzate, adesso ci sono solo certezze Devo eliminare dalla strada ste monnezze Italia-Grecia connessione per la musica che viaggia ma senza destinazione Come la scheggia di una freccia in un polmone Mentre il tuo corpo si adagia e ti saluta barcollando senza giustificazione Sono il ragazzo che giustifica ogni azione Fine solo al modo per svoltare in ogni situazione Resto clandestino dentro un mondo brutto dove non vedrò denaro piano senza illudere persone Hai finito, sei qui, bro, faccio fuoco Io sono il padrino dentro a questo gioco Questo rap è cosa nostra, capito? Se ti metti contro noi sei finito Finito, finito Se ti metti contro noi sei finito Finito, finito Tutto inizia adesso anche se tu sei già finito Hai finito, sei qui, bro, faccio fuoco Io sono il padrino dentro a questo gioco per cosa nostra, capito? Se ti metti contro noi sei finito, finito, finito Se ti metti contro noi sei finito, finito, finito Tutto inizia adesso anche se tu sei già finito